jedna. Nesmí se moc mrskat. Držíte ruku. Směje, dobrý. A teď zase dolů. Proč? No to už nejde. A když se budeš hodně mrskat, tak vypadneš. Ale mě už to bolí. Mě už to nebalí. Vás ještě jo? No. Tak příští rok už tam ani ty koule nebudou, ty vole. až tam, až to hodím na face, tak